Lord. 会場の皆様に感謝でありがとうございましたありがとうございました私たち今日ここであの演舞終わりとなります明日も一日あの皆様と盛り上げたいのでよろしくお願いいたします